llevaron la cartera con todos mis documentos, la cédula, el carnet de enfermería, la, ah, la, tarjeta de vacuna, tres mil y pico de pesos y el celular y la llave de mi casa. Dando al puente, pero en la primera, en la primera cabecera de venir para el hospital, de venir para el hospital, dos tipos, en eh, un CG, uno morenito, flaquito, y los dos en una pasola, una artitis negra todo esto en cuenta y que esto se resuelva lo más pronto posible, porque ya esto está, uno está harto de todos los robos y atracaderas y matadera, ¿tú me entiendes? Y eso no es justo. Imagínate, yo me puse nerviosa porque me dijeron, que dame la cartera te damos un tiro. Yo tuve que darle la cartera porque imagínese ¿qué voy